Tenemos una gran sorpresa el día de hoy. Dos visitas muy especiales. A ver si ustedes vienen. No te puedo creer. ¿De qué se trata? A ver si ustedes vienen. ¿De qué se trata? Ustedes no sé si han visto esta película. de dos. Dos. Dos actrices que yo amo. Dos. Dos. dos estrellas mundiales. Carson, van a estar participando de Soy Luna, Cameron. Estamos súper contentos de recibirlas aquí en Argentina. Sofía. Las amo con todo mi corazón, Sofía Carson, Sofía, Cameron. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Caro! ¡Y te queremos! ¡Qué gran sorpresa! De verdad, entro y me encuentro con esto. Es hermoso. ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy felices. ¿Cómo te sientes? Estoy I'm so happy. Está muy, muy, muy bien. Bueno, ella habla muy, pero muy bien el español, obviamente lo sabe. Y todo está aprendiendo. You're learning Spanish, right? Sí, sí, sí. ¿Qué aprendiste? Besos. Ah, mi corazón es, es tuyo. Te quiero. Ah, te quiero. Amo, amo. Soy Luna. Soy Luna. Amo, soy Luna. listo Van a cantar y bailar algunas canciones de Descendientes con nosotros. Lista. Este que trabajé. Música, por favor. ¿Ustedes la saben la coreografía? ¡Ta, la sabe completa. Porque yo no la sé muy bien. Arrancaba, pedazos. tac, tac. Es como algo así. A ver, ¿cómo es? Ah, la saben. Perfecto. Entonces, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a salir algo muy bonito. Ok, ready? Y ahora entran a un Sofía Bienvenidas chicas al Show and Roller. Muchas gracias, ¿cómo están? Qué rico verlos de nuevo. Bueno, pues terminamos súper, súper contentos y muy agradecidos de poder tener aquí a dos estrellas. La pasamos increíble. ¡Vamos a despedir este backstage! Así que los queremos. ¡Nos vemos! ¡Besos, ¡Bye! ¡Hasta la próxima!